Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Hakimu wa Mahakama ya Mkoa wa Shinyanga, Asha Hamisi baada ya kuridhika na ushahidi wa upande wa mashtaka sanjari na mshtakiwa kumlipa fidia ya shilingi milioni tano muhanga wa tukio hilo, mtoto mwenye umri wa miaka kumi na saba. Amesema hukumu hiyo itakuwa fundisho kwa mshtakiwa na watu wengine wenye tabia hiyo ambayo ni chafu kwenye jamii, wakati huu wa magonjwa yatokanayo na ngono, uzembe, sanjali na kuwaathiri kisaikolojia wahanga wa matukio hayo. Mshtakiwa alidaiwa kufanya tukio hilo majira ya saa moja usiku huko Kishapu jirani na kanisa kwa kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka kumi na saba kisha kwenda naye polini kwenye mapango na kumbaka usiku kucha. Awali wakili wa serikali Jukaeli Jailo aliiambia mahakama kwamba mshtakiwa Kumbukumbu zinaonyesha kuwa ni mbakaji tishio katika wilaya ya Kishapu na tayari ameisha hukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka kumi na tatu na kuiomba mahakama kutoa hukumu kali kwa mshtakiwa. Kabla ya hukumu hiyo, mheshimiwa hakimu alitoa nafasi kwa mshtakiwa ya kujitetea, ambapo aliiomba mahakama kumwachia huru kwani hajatenda kosa hilo, utetezi ambao uligonga mwamba mbele ya mahakama na kuambulia kifungo cha miaka thelathini jela na kulipa fidia ya shilingi milioni tano. Shabani Alei, Star TV, Shinyanga.